la ciutat de Barcelona no es pot permetre, que hi hagin barris com el barri del Gòtic de Barcelona, en el que en els darrers quatre anys, segons dades de l'IDESCAT, s'ha perdut un 45% dels empadronats residents en el barri. Són dades que, que demostren que doncs, que tot el treball de, de, de l'Ajuntament s'havia d'intensificar per garantir que els veïns i veïnes no es, vegi, no es vegin forçats a marxar de, ca, de casa seva. S'hi han fet arribar les cartes ja als veïns de Sant Antoni, s'ha fet també amb els veïns de Gràcia i de Sants Montjuïc, estem en procés de Ciutat Vella i després a, a l'octubre es farà arribar a tota, a tota la ciutat, més que res perquè entenem que és una obligació de l'Ajuntament també facilitar quins són aquells canals que té oberts perquè els veïns puguin fer arribar les seves queixes i denúncies.